Benki ya Kilimo imetoa bilioni 47 eh, kwenye, kwenye mwaka wa fedha uliopita kwa ajili ya ujenzi wa viwanda eh, kwa maana ya kuchakata mazao na kuongeza eh, thamani mazao. Mheshimiwa Spika, Benki ya Kilimo inafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba ina, ina, ina, inawezesha viwanda na kuchakata mazao mbalimbali kwenye kilimo na, na, na uvuvi. Sasa tumeona kuna, kuna initiative nyingi sasa serikali kwenye, kwenye, kwenye kilimo na sehemu zingine, lakini bila kuwa na viwanda ambao vinachakata mazao hayo, ni ukweli usiopinga kwamba kilimo chetu hakiwezi kuwa na tija na mkulima hatuwezi kumsaidia. Kamati yetu ya PIC ilipendekeza kwenye taarifa yake ya mwaka uliopita kwamba serikali iongezee mtaji benki ya kilimo bilioni mia moja. Ni vizuri tunataka kujua kama, kama, kama bunge au wananchi, serikali inafikia wapi katika kutekeleza jambo hilo, kwa sababu kwa kufanya hivyo tunaamini watu wengi watakopeshwa. Hata mkoa wa Kigoma tumepata fursa ya kupewa. Kuna mkazaji amepewa mkopo, tunajenga kiwanda cha kukamua mawese mkoa wa Kigoma, Tukua tuna Dodoma hapa wamepewa, wamejenga kiwanda cha kukamua mchuzi wa, wa, wa, wa, wa zabibu. Kwa lazima tuimarishe, lazima serikali iwape hela ya kutosha benki ya kilimo ili iweze kuhakikisha inawezesha ujenzi wa viwanda eh, kwenye maeneo mbalimbali. Lakini Mheshimiwa Spika, na mimi nitagusa swala hili la simenti kidogo. Kwa nini nagusa Mheshimiwa Spika? Na naomba waziri anisikize kwa makini sana. Mheshimiwa Spika, Simenti Dar es Salaam, simenti Dar es Salaam inauzwa mfuko mmoja shilingi elfu kumi na nne. Simenti Kigoma au Kasulu vijijini mfuko mmoja unauzwa shilingi elfu ishirini na nane, yaani ni mara mbili ya Dar es Salaam. Sasa tumepiga makelele sana kwa maana ya kushauri serikali kuendelea kuongeza production, yani uzalishaji, na serikali imechukua hatua ya kushawishi wawekezaji nje ya nchi na ndani ya nchi ili wawekeze kwenye eh, viwanda vya simenti ili simenti na kule Mbeya kule Kigoma iweze kushuka iwe kama Dar es Salaam. Sasa amepatikana mwekezaji kwenye kiwanda ambacho kinasuasua, anataka kuweka 1 trillion over 1 trillion, halafu inakuja inakuja inakuja movement ya kupinga jambo lile kwa sababu kuna technicalities eti hazikufuatwa. Sasa unafikiria, Mheshimiwa Spika, unakumbuka hata wakati tunaanza ujenzi wa bwawa Mwalimu Nyerere walikuja watu hapo wakasema tumekiuka sheria za mazingira. Wakati naanza ujenzi wa SGR walikuja watu wakasema mna kiko moja mbili tatu. Nataka niseme nampongeza mheshimiwa waziri na FCC kwa maamuzi ya kijasiri. Nchi hii tumekwama kwama kwa sababu ya kukosa maamuzi. Wakati mwingine vitu vidogo vidogo unakuta vinamzungusha mwekezaji mwekezaji mpaka anaamua kurudi kwao. Hatuwezi kwa namna hiyo. No, thank you. You cannot reject uwekezaji wa over 1 trillion eti kwa sababu kuna teknolojia za mazo hazijafatwa. Mimi nilidhani kama tunachangia hapa, tulipaswa tumpongeze kwanza waziri, halafu tutoe ushauri wa namna ya kwenda, tuwe supportive, sio ku discourage yetu. Unakataa 1 trillion, unaijua wewe vizuri, unaijua 1 trillion vizuri wewe. Eti hela ni ngumu jamani. Sasa tukubaliane, lazima huyu mwekezaji atiwe moyo, lazima huyu mwekezaji apewe nguvu, apewe mwongozo wa kutosha kwa maslahi ya Watanzania, hasa wakasuru vijijini ambao wananunua simenti kwa shilingi elfu ishirini na nane wakati Dar es Salaam wananunua kwa shilingi elfu kumi na nne You cannot accept this. Hongera mheshimiwa waziri, unafanya rekodi nzuri, lakini sasa ukiangalia hofu ya watu, nimejaribu kuongea na watu hasa wa mkoa mkoa wa Tanga ambapo ndio kuna kiwanda chenyewe. Hofu yao kubwa hasa kwamba huyu akinunua hiki kiwanda kinaenda kufa, na wametoa mfano wa baadhi ya viwanda ambavyo vimeshakufa, wakasema viko viwanda kadha wa kadha ambavyo ambavyo vimekufa pale. Sasa mimi nataka kujua Nachofahamu mimi mheshimiwa waziri, FCC wana kwenye, kwenye, kwenye mashauri yao wana, wana rulings za aina tatu. Moja, kumpa mtu yani kuruhusu watu kumpa, yani wanunua wa mechi katika jambo hili, lakini jambo la pili, yani unampa bila masharti, unampa tu bana, tunakubali hakuna masharti yoyote, nunua. Jambo la pili unampa na masharti. Masharti haya ndio ambayo yanaweza kusaidia kumlazimisha ili production ya eneo lile liendelee na kiwanda kisifungwe.